Me muevo solo en vuestro juego, pero yo no juego Me lo hago todo solito desde chico, puro fuego Me quita los medios y me quita los miedos Aunque esto te suene nuevo, no lo somos, se lo juro Me encanta que me odies tanto como yo te quiero Aprecio que me duela porque luego suena duro Quieren que me muera, pero este activado lo juro He abierto más la mente, he derribado mis muros Si necesitas pide sin problema Estamos en la calle, estamos en la zona En Barcelona hay cosas buenas, pero en la arena porque se lo lleven la sola Ni el dinero, ni el viral, ni la moda No me importan una mierda cuando ella se pone a llorar La droga te enamora y el amor no te deja dejarla del todo loco Cualquier día te quedas solo No vengo a dar lecciones de nada, solo cuento lo que vivo Tal y como, como lo que pillo y duermo poco Vivo rápido y el tiempo me destroza Ojalá me dieran el que pase tú en el sofá Enchufando de una chufla bajo el bafle de una rave sucia Socio,